siga para mais dicas. Só acabei de derrubar aqui um montão. Olha isso, sujeitona inteira. Puf! Que bicho feio aquele ali. Nossa. Nossa, eu. Chega, né? Chega.